Ciao, sono Alberto. Ho sempre sognato di preparare dei piatti perfetti, cotti al punto giusto e saporiti. Finalmente ci sono riuscito. Adesso posso cucinare i miei piatti preferiti come un vero chef, ma proprio qui, a casa mia. Il mio segreto è Sous Vide Laika. È un sistema di cottura semplice e preciso, utilizzato nei migliori ristoranti, che mi permette di raggiungere risultati sempre perfetti. Scelgo quale alimento cucinare lo metto sotto vuoto e lo immergo in un recipiente pieno d'acqua. Su vidlaica lo cuocio a una temperatura bassa e sempre controllata. Il risultato è una cottura perfetta e uniforme e tutti i cibi hanno più sapore e conservano le loro proprietà nutrizionali. Stasera viene Laura a cena. Lei è una super sportiva, adora mangiare leggero ma con gusto. Le preparerò un bel trancio di salmone alle erbette con un contorno d'asparagi. Grazie alla tecnica di cottura sotto vuoto a bassa temperatura sarà facilissimo cucinare un salmone gustoso, leggero e cotto al punto giusto. Ecco di cosa ho bisogno. Il dispositivo per cottura su vid Leica, la macchina per sottovuoto e i sacchetti per sottovuoto adatti alla cottura. Prendo questi tranci di salmone, li inserisco nel sacchetto per il sottovuoto, aggiungo un po' di sale e un po' di pepe. Pronto per il sottovuoto? Imposto temperatura e tempo di cottura. Il segnale mi dice che l'acqua ha raggiunto la temperatura stabilita. Immergo il sacchetto. Bene, ora su VidLaika penserà a tutto. Io nel frattempo vado a prepararmi per la serata. È arrivata Laura. Perfetto, è pronto. Ci siamo, un risultato davvero chef. Grazie a Suvid Laika la cottura è perfetta, come al ristorante. Ora la stupirò. Più tardi vi dirò com'è andata. È andata benissimo, una cena perfetta. Il salmone era delizioso, grazie alla cottura sous vide era cotto al punto giusto, tenero, gustoso e con tutto il suo sapore naturale. Ma il weekend non è finito. Io e il mio fidato sous vide Laika domani prepareremo i pasti per tutta la settimana. Con sous vide Laika posso preparare in anticipo tutti i piatti. Per conservarli in sicurezza basterà, appena ultimata la cottura, immergere il sacchetto dell'alimento sottovuoto in acqua e ghiaccio per alcuni minuti. In questo modo blocco la cottura e assicuro una conservazione perfetta dell'alimento. I cibi cotti sotto vuoto possono durare fino a 15 giorni in frigorifero e oltre un mese in freezer. Lunedì dopo la palestra viene a cena il mio amico Giovanni. Prepareremo una bella bistecca con patatine fritte. Mercoledì invece viene quella matta di mia sorella Michela. Per lei sicuramente cucinerò il suo piatto preferito, i gamberi. E venerdì a pranzo viene a trovarmi mamma. Non possono mancare le costolette d'agnello, ricetta di mamma ma versione su vide. Ci siamo! vide ha cucinato per me tutti i cibi per la prossima settimana. A fine cottura ho immerso il sacchetto di ciascun alimento in acqua e ghiaccio. Ora la conservazione sarà perfetta. Quando arriveranno i miei ospiti, prenderò dal frigo gli alimenti, Completerò la cottura impostando per 5 minuti il sous vide con la temperatura di cottura dell'alimento. Poi non mi resterà che impiattare e servire. Grazie alla tecnologia di sous vide Laika potrete cucinare con la sicurezza del sottovuoto cibi sani, leggeri, sempre gustosi e cotti al punto giusto. Piatti da vero chef ogni volta che vorrete. Ciao a tutti e buon appetito!